Mi chiamo Dimitri Meka, vengo dalla Repubblica Centroafricana che si trova proprio centro, al centro dell'Africa. Eh, sono arrivato in Italia l'anno 2014 via il mare, cioè il Gomone. Eh, sono stato ospite nello centro d'accoglienza eh, da 2014 fino al 2016 come ospite e poi ho fatto un percorso di integrazione con l'apprendimento della lingua italiana eh, dove ho conseguito eh, la licenza media e poi sono andato alla scuola superiore e oggi sono mediatore culturale nel un centro SPRA, cioè eh, il secondo livello d'accoglienza in Italia. Il sistema d'accoglienza in Italia che ho vissuto sia come ospite sia come, eh, che, come mediatore culturale in Italia, eh, come sempre l'ho detto e lo ribadisco, eh, deve essere un sistema inclusivo, un, un sistema dove eh, l'immigrato non è un soggetto eh, d'ordine eh, pubblico, ma un soggetto che deve essere considerato come eh, un essere umano, eh, perché spesso già dall'ingresso in Italia l'accoglienza è fatta non come eh, accogliere le persone, però accolgono eh, i numeri eh, perché allo eh, sbarco vi danno eh, i braccialini con i numeri in mano e sono gli stessi con cui, con cui vi chiamano per eh, inviarvi nei centri d'accoglienza. Penso che lo sbaglio dell'accoglienza italiana inizia proprio eh, dallo sbarco, eh, dall'ingresso dei migranti in Italia. E se eh, andiamo a parlare di sistema come è organizzato, noi vedremo che all'interno il soggetto immigrante non è eh, un soggetto che viene considerato con eh, un riguardo umanista, però viene eh, guardato da, da basso come una persona che ha tante problematiche eh, d'ordine pubblico, cioè eh, che porta soggetto a delinquere che non è una persona eh, che, eh, po che, può essere affidabile. Uh, questo è il primo lato. Il secondo lato è il rapporto tra i, gli operatori e gli utenti all'interno della struttura perché spesso accade anche quando io ero ospiti, ospite nel centro d'accoglienza eh, i conflitti tra gli operatori e gli ospiti perché eh, gli, eh, ospiti sono considerati come soggetti eh, inquadrati in sistema d'assistenzialismo, non un sistema che li porta all'autonomia, cioè eh, un sistema infantilizzato, vengono infantilizzati perché sono sempre rappresentati, portati come, dirò una parola brutta, però eh, come, eh, è molto ritratto come all'epoca medievo, dirò come quando gli italiani andavano in America, eh, devono essere accompagnati dai padroni nelle servizi pubbliche, cioè l'operatore, eh, non possono essere delle persone autonome, anche quando un immigrante lascia il sistema, eh, spesso verso i servizi pubblici lo chiedono di portare il mediatore culturale. Deve sempre ribadire che lui non è più nello centro d'accoglienza, perciò eh, dico che eh, l'immigrato in Italia è infantilizzato e, e poi c'è un, il sistema d'accoglienza non riguarda solo um, la parte di alloggio, vita eh, e tutti quelli che, che comporta nella struttura. Il sistema d'accoglienza deve andare oltre, oltre questi servizi che, sono, che, che riguardano eh, il quadro eh, dell'accoglienza nelle strutture de, dei soggetti, cioè deve essere un sistema che porta delle persone a essere autonoma, come dicevo prima, a andare all'incontro con le popolazioni locali e popolazioni che accolgono e questo ci porta a un modello di integrazione vera, non un'integrazione di facciata, un'integrazione dove fanno eh, eh, i soggetti, eh, eh il soggetto immigrato è rappresentato da un altro soggetto, un componente bianco, se, se parliamo chiaramente così, che spesso deve avere uno che ti rappresenta sia nelle officine pubbliche sia nella vita sociale eh, e questo è un problema in Italia.